Sorry, folks. Pool's closed. はい、皆さん、こんにちは。チャノさんです。また発表動画の時間ですね。今回も様々な発表がありますけど、まずはこの YouTube チャンネルの登録者はやっと2000人を突破しました。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 投稿しようと思ったんですね。そのスケジュールに決めましたけど、まあ、トピックがなければ無理やり動画を作るより、ちょっといいトピックが出てくるまで待って、その時に動画を作るの方がいいと思って、 まあ、ある程度に2ヶ月以下にアップしたいんですが、まあ、つまらない動画より、まあ、コンテンツがある時まで待った方がいいと思いますね。まあ、その間の時にわけわからない YouTube プープの動画みたいなやつを作って投稿しますので、それを楽しみにしてください。次の発表のことですけど、コミケですね。まあもちろんみんなが分かってると思いますけど、あのコミケは中止になってしまいましたね。現在の状態のせいで。 まあもちろん、同人誌のクリエイターと、同人と関係するビジネスはみんなは困ってますので、コミケ準備会から発表があって、あの、エアコミケみたいなオンライン版のイベントがあるらしい。まあ、イベントというより、ムーブメントみたいですね。まあ、みんなは一緒の場所は集まることができないので、 あの同人クリエイターがデジタル版をアップロードして、なんかファンはダウンロードしてオンライン支払いでサポートするって感じですよね。半分しかわかんないんですけど、まあ、今の状態ではデジタル版のコミケはなかなかいいアイデアじゃないかと思いますね。いろいろキャッシュレス支払い方法があるんで、私はあんまり好きじゃないけど、PayPay 使わないし、でも、まあ仮想通貨もあるから、PayPay とか使いたくない人は、 まあ、まだ選択肢がありますよね。だから、オンライン版のデジタル版のコミケがいいアイディアと思って、まあ、我々も参加したいと思います。だから、5月の1日から5日までエアコミケの時間だから、その時に我々はコミケのために作った本をデジタル版をアップロードしてみんなはダウンロードできるようにします。あの、ハッシュタグエアコミケとか、ハッシュタグ頑張ろう同人のを使って アップしますよね。Twitter も、あの、マストドンにもアップしますので、フォロワーの皆さん、ぜひ、あの、ダウンロードしてください。今回の方は、プライバシーソフトのロキネットについての本です。同人誌ではないけど、情報の本だから、まあ、役に立つだといいんだけど、ぜひ、見てください。いつものコミケサークルは、あの、まあ、コミケだから、 本を売るんですけど、実はその本の値段は印刷代と同じぐらいだから、まあ、プロフィットがないね。利益を得るために本を作ってるわけでもないし、デジタル版のコミケは、なんかコストゼロで作れるから、今回の作品を無料で配りたいと思います。だから別に払わなくてもダウンロードできる。心配しないで。 支援したい方が、まあ、寄付あげたい方が、サポートページもありますけど、まあ、別に金がいらないよね。その本の情報を配りたいだけでこの本を作りますので、皆は無料にダウンロードして楽しみにしてください。それでは最後の発表のために英語に切り替えますね。 The final announcement I'd like to make is that we have expanded onto a new platform. Anonymous no Kenkai and the No One Cares show have both created new channels on the Libri, LeBron James Libri Network. I'm not sure exactly how to pronounce it, but it's a rather interesting blockchain-based um, protocol that their video hosting service is sitting on top of. It's reasonably easy to use. They have an app for various different OSs, uh, and it has its own integrated cryptocurrency that they use for tipping and, um, I guess, video popularity gauging. So it's an interesting platform. I was enticed into using it by their YouTube uh, import program, which I believe is still active. Anybody with a sufficiently large YouTube channel channel can go sign up with Libri, and it will automatically download all of your channel's content and mirror it on the Libri protocol. Um, it worked rather quickly for me. I had probably something in the area of 100, 150, less than 200 videos, but it didn't take more than a day or two to get everything onto the platform, and now I have a permanent mirror of everything on this channel backed up somewhere else, which is very handy because the way YouTube is going now, probably this channel might end up down the drain. It's nice to know that backups exist, so if you have a large channel or if you know anybody with a large channel, you might want to recommend them to get onto the Library network and upload their shit. Now, that said, it's only a backup. I wouldn't recommend everybody switch exclusively to Libri, but the more backups you exist on, the better. And I'm proud to say that, you know, both Anonymous no Kenkai and No One Cares now exist on fully three or four platforms. So how's that for decentralization? Feels good. Feels good. Anyway, that'll do. Thank you very much for listening. Thanks again to all of you for 2,000 subs, and here's hoping we get another 2,000 more before YouTube collapses into a burning pile of shit. Have a nice day.